那我们今天针对这个题目，小型气象站，就像我好了，我自己有一个问题是，平常人就是要了解像这样子的气象的资讯，到气象局的网站啊，或是我们透过新闻就可以了解到，明天就要下雨啦，或者是可能会下多少雨啊，哪里可能需要注意，可能需要浪高啊之类之类等等等等的。那为什么我们需要就是像这样子的小型气象站？那它的用途会是在哪里？OK。 那我个人定义小型气象站的用途可以分为个人，啊，还有呃小型的单位研究观测使用。那当然还有家庭式的气象站，它基本上是提供一个平台。那它会依照这个使用单位、研究单位的需求来呃挂载这些 sensor 去感测，得到这些数据之后做一些分析。重要是它收集这些数据之后，它要做哪些分析跟研究，来做一些更有贡献的事情。 那刚刚 Tyson 你有讲到说，就是我们这些气象站有一些基本的观测的这些数字，那有没有跟我们就是分享一下，说就比如说像你们的呃公司的这些小型气象站，这基本需要测量的这些数字是什么？OK，就是为我们的客人来提供五个基本的这个感测的要素：温度、湿度、风速、风向跟雨量。一个气象站，我们觉得至少要涵盖这基本五个元素啦，五个要素。 对，那现在当然大家对这个空气品质比较有慢慢重视，那我们还会有时候像有的客人他会要求要再挂上 P N 二点五、P N 十或者是室外的 C O 2这类的传感器，基本的这些要素，那其实还可以就是透过呃比如客人的需求啊，那我们可以调整这些悬浮微粒 P N 二点五，然后 P N 十之类的这些，或是像是二氧化碳这些，那么可以额外再做调整。对，那我们这个小型气象站这些构造大概是。